parte parita inventita Saluton kai bonvenon al nove episodio Hodia o estas malfacila tago por mi kai do mine havas multon por diri Do kelkfoje vivo malfacilas kai mi gioias havi la occasion mediti cun vi cae lasi la mondon extere dum calcae minutoi. Do dancon por esti cun mi, restu cun mi, cae cun meditu cun ni. Saluton cae bon al nia nova zamenhofa a medito. Saluton. Ecco dio, mi volas leghi, cae mediti diti cun vi, sur el tiro ciu venas e la gazet articolo e la revuola esperantisto en la iaro 1891. Mi legos el pagio 126. Nia organo estas la trunco de nia afero. Tie longe cia la trunco vivas, ni devas timi nenian vintron se gi ec graziigos la brancio in cae la folio in, cae cun la plei bona esperoi ni povas attendi la prin tempon. Sed, se la trunco cesos vivi, ciui esperoi estas perditai. Tial, ni, per ciui fortoi turnas la attenton de niai amicoi sur nian gazeton. Se ni volas sisteme conduci nian aferon, ni devas antau cio tute certigi cae sendangerigi la existadon de nia gazeto. Ne nian passion blu, antau o la plei grava, estas farita. Carai ciui, estas unu e la plei rimarcindai vintroi en Amsterdamo, ci foie, dum multa iaroi, cae nine povas giui tranquille la negion pro la pandemio. Do mi multe pensis odiao pri la vintro, la vintro extere, cae la vintro ene de niai coroi, almena o de mia coro, quel foie. Odiao estas vintra tago por mi, cae do mi sercis vorton de Zamenhof pri la vintro, cae mi trovis contentigan el tiron facte. Do, compreneble post la vintro al Venus, prin tempo, sed dum la vintro oni devas sin garde prisorgi la plei grava in afero in por trapassi la vintron kai ne timi glaciigon e la exterai partoi do minestias kiu estas nun mia plei grava pasio farenda por pluvivi la vintron sed certe gin mi sercios e la venonta itagoi Dankon pro via atento gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.